Aretsabaleta erritxikina da, baina oso dinamikoa. Gazte mugimendu, zinerrik mugimendu indartxoak ditu eta lanerako aukera ondixoak zazela konturatu ginen. Aukera horrek ikusitza eta presoen gaixa lantzeko biherra ikusitza lanien jartzi erabaki gaban. Lala urte bete inguru, gari atxabaltara dinamika aurkeztu gauen. Harremanekin hasi ginenien ohartu gitzen, beste espetxe politika baten aldeko adostasuna oso zabala zala herrixe eta erritxarren aldetik oso barneratuta zauen zehoz esala ikusi gauen. Alata be, naiz eta geixengua ados egon, bazauen erritxar multzo handi bat mobilizazioetan parte hartzen ez zauena. Ez zauielako biherra ikusten edo ez zielako identifikauta sentirut. Ta hortan zentraugitzen. Gure ustez, herritxarren aktibazioa eta gizarte zibilaren protagonismoa ezinbestekoak die aurrera pausuak emuteko. Eta azaroko mobilizazioan argi geratu zan, jentia presauela bidie izeteko. Zentzu horretan, izan bidea dinamika guretzako beharrezko bultzada izan zen. Bide bat egiten gabiltza, eta bide horretan gure herriko presoa Garikoiz Garzia zabaia urbildua izan zen. Guretzako notizia posgarri izan zen, bereziki, zenide eta lagunentzako dispertsioa suposatzen zigor gehigarria bukatu zelako eta gure guretako bat ere bete zelako. Baina gure nahia da gari atxabaltan ikustea eta lortu arte ez dugu etxiko. Horregatik, hemendik aurrera, zauezpenaren legediare bertan bere ustea eta gradoren progresioan epausurak ematearen beharra inzidituko dugu. Honekin batera noski, jendea atibatzen jarraituko dugu. Urrengo zitan, urtarri behatzean plazan ikusiko ga. libre.